И сейчас все больше становится реальностью. Если мы посмотрим на пенсионеров в Европе и в Америке, то они выглядят гораздо более молодо, чем российские пенсионеры. Почему? Потому что в тех странах практически всем прописывают гормонально-заместительную терапию. И организм пожилого человека может получить дозу гормонов молодого человека и частично скомпенсировать старение, и частично перестроить. И это тоже можно будет лечить и частично стать более молодым и здоровым. А, огромное количество людей страдает от болезни Альцгеймера, от других возрастных патологий, но все эти болезни могут быть вылечены. У нас будет два докладчика, которые расскажут о технологии криосохранение человека, что можно сделать с людьми, которые а, уже сейчас погибают и которым не может помочь медицина, но сможет помочь медицина будущего. Но прежде чем мы заговорим об этом, я бы хотел, чтобы про борьбу со старением и про геронтологию рассказал более подробно человек, который стоял, можно сказать, э, почти у истоков а, науки геронтология, которая возникла в Советском Союзе и которые создавали наши ученые в Москве, в Киеве. Я хочу представить вам Владимира Федоровича Пряхина. Владимир Федорович, вам слово. Спасибо, Данила. Ты очень правильно сказал, что современная наука уже находится на подступах к познанию тайн регулирования старения. Но пока еще эта тайна не раскрыта, и я чувствую, как я постарел за последние 32 года. А 32 года тому назад, 8 декабря 1980 года, в лаборатории искусственного увеличения видовых пределов человеческой жизни под руководством подвижника э, русской науки, имя которого не подлежит забвению, Льва Владимировича Комарова, и под патронажем академика Николая Петровича Дубинина был проведен э, симпозиум по ИПРОШ искусственному увеличению видовой продолжительности жизни людей, на котором мне выпала честь э, участвовать. Очень много воды утекло с того времени. Изменилась наша Москва, изменилась наша страна, наши люди. Произошли глобальные изменения и политические катаклизмы во всем мире. Нас уже не называют утопистами. Да и как называть нас утопистами, если увеличение видовой продолжительности жизни, бессмертия названо в качестве вполне осуществимых реальных проектов такими людьми, как президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, как римский папа Бенедикт XVI, как основоположник кибернетики Норберт Винер и очень многими другими людьми, которых ни у кого не повернется язык назвать шарлатанами или утопистами. Но есть один момент, который меня настораживает и, скажу прямо, беспокоит. С точки зрения философской, с точки зрения осмысления социального этой проблемы, мы тогда были ближе к истине. Тогда, в декабре 80 -го года, на упомянутом симпозиуме была сформулирована идея о том, что речь идет не просто о какой-то частной, медицинской, геронтологической или биологической проблеме. Речь идет о формировании нового носителя разумной жизни, субстрата новой формы движения материи. Сейчас, к сожалению, мы идем в стороны, мы разбрасываемся, мы технизируем проблему. А все беды нашего времени заключаются от того, что мы технизируем проблемы, не осмысливая их, не э, познавая до конца социальных, этических конфессиональных, религиозных, гендерных последствий того, что мы творим. Поэтому к проблеме искусственного увеличения видовой продолжительности жизни необходимо подходить комплексно, необходимо подходить системно, привлекая к этому делу специалистов всех отраслей знаний, в том числе и философов. К сожалению, Речь не идет о том, что хотим мы или не хотим бессмертия, будем мы это делать или не будем это делать. Это настоятельное веление времени. Философ Карл Ясперс еще на заре исследований в этой области сказал, у нас одна альтернатива – либо погибнуть, либо преобразовать человека, создать нового человека. Гомо сапиенс должен стать гомо иммортале, человеком бессмертным. Я, поскольку занимаюсь не один десяток лет этим вопросами, и тогда, когда не было возможности говорить открыто на эту тему, в отличие от сегодняшнего дня, когда мы собрались здесь, в центре Москвы, чтобы сказать об этом, я писал стихи, в том числе и поэму о человеке бессмертном. И там в форме диалога спрашивает у Бога человек, чем он отличается от бессмертного человека. И ответ был такой, в твой вопрос и ответ завинчен. Бессмертный от смертного больше отличен, чем гомо сапиенс от орангутанга. Это качественный скачок и, и группа энтузиастов не поднимет эту тему. Тут необходимо целенаправленная система, государственная программа перспективы человека. Она даст Первое. Выход на самые передовые технологии во всех без исключения отраслях знаний. И во-вторых, она даст возможность создания новой современной идеологии, базирующейся на достижениях науки и техники. Это то, всего так не хватает сейчас России, и это не хватает всему миру, погрязшему в идеологии потребительства. Спасибо. Немного музыки.